Once upon a time, there was a happily married couple. Hi. Oi. Oi. Oi. Oi. はい皆さん今日は12月4日赤ちゃんの予定日まで何日かっていうと31日ですなので35週目4日になります昨日ねあの「カチコロボゴソ」だったかなっていうニューヨークが出てるテレビ番組あるんですけどそれ好きでさそれ見て 遅く寝たのねだから遅く起きて今すんちゃんがお昼ご飯作ってくれたのでそれ食べて編集を一応終えたので運動しに行ってきますねすんちゃん <laughs> いいのかなこれ <laughs> 今から外出てみて風が少なかったらたらオルんに行ってそうじゃなかったらうんどんじゃん行ってこようと思いますはい、はい、バイバイはい結局オルムに来ましたはい、えー、ここはヨンヌニオルムっていうオルムなんですけどだいたいねこうゆっくり 回ると1時間から1時間半ぐらいかかります普通の私はさ妊婦さんだからちょっとゆっくり歩いてだいたい1時間半ぐらいかなで一回りする感じなんですけど他のこう山登りみたいにハードなものでもないのでゆっくり散歩する感じでいつも運動しに行ってますなんかこう妊婦さんはやっぱりよく歩くのがいいっていうから まあ、お腹の中の赤ちゃんのためにも日々歩くように意識してますこんにちはすんちゃんですまあ私あんま出なかったからねこうやって出てますはいお大きいこの子も出てます <laughs> まあまあまあこれがゆかすん夫婦のニートの生活ですいやもう見たらもうニュージーランドぐらいの奇跡ですね 奇跡まあまあまあありがとうございますまた次の動画も頑張って作ってきますバイバーイ私のインスタもフォローしてね